canal. <laughs> Los estoy saludando aquí desde un carrito que vamos desde Girona a Barcelona y en este video les voy a contar cómo es viajar con Vuelen. Y sigan aquí en el video que les mostraré con otra compañía. Entonces estoy yendo desde Girona, que es bueno la ciudad donde vive mi hermano, entonces estoy con él. Y de ahí agarré este BlaBlaCar para Barcelona y de Barcelona tomaré el vuelo más tardecito. Ya veré cómo es, entonces voy a ir al sur de España que no salían, no salían costosos los pasajes, bueno, no recuerdo el precio exacto ahora mismo, pero eh, voy a ponerlo aquí en una fotito para que lo vean después cuando esté, <laughs> cuando esté los duró una hora y media ese viaje, ese viaje en BlaBlaCar de Girona a Barcelona y ahora mismo estoy esperando pues aquí porque mi vuelo sale por la noche así que me veré aquí con un amigo, con un parcero que nos vamos a ir para Montjuic a admirar la vista mientras sale mi vuelo entonces estoy aquí <laughs> sentado en un, en un andén con mi super mochila de, ¿cuánto era que decía? De 30 litros y eh, un muralito pequeño para poder llevar las vainas a la mano. Les voy a dejar también un video en la descripción, mejor dicho, voy a llenar de links esa descripción para que sepan lo que llevo usualmente en mi mochila. Fue un video que hice hace unos meses para Instagram TV, pero claro, pues será un video de verano, ¿no? <laughs> Ahora estamos en invierno, es decir, me tocó ponerme toda la ropa gorda encima, me estoy asando porque no me cabía en la maleta, entonces como que no. Bueno, y para los que se estén preguntando cómo funciona esto del BlaBlaCar, pues es muy sencillo, simplemente entran a la página y ahí ponen, digamos, las fechas en donde quieren viajar y les va a aparecer, pues, qué carros van a esa hora, usualmente sale el modelo del carro, sale la persona, eh, la calificación, la persona tiene una calificación, entonces ustedes miran ahí si les gustó cómo conduce o no. También debe decir si la persona fuma o no, si pone música, etcétera, etcétera. En realidad es muy fácil de usar. Y eh, me gusta porque eh, permite pagar por PayPal. <laughs> Soy una aficionada del PayPal, básicamente porque recibo algún dinero allí en, PayPal y no puedo sacarlo de ninguna forma. Entonces bla bla que permite pagar con PayPal. ¡Uh! Acabo de ver un amigo, acabo de ver un amigo que tengo justo al lado. Casi no me ve. <laughs> Es que yo pensé que llevaría una barba tipo talibán hasta el piso <laughs> y resulta que lo veo medio afeitado. Estoy, yo, no, pero este no es decente, Estoy más decente. aquí encartada con mis vainas para el frío. <laughs> tenía la duda de si podía venir sin haber impreso el la tarjeta de embarque pues porque en algunas low cost pues uno llega sin tarjeta y le cobran pues por lo menos 20 euros para imprimirla aquí en el aeropuerto entonces varios me dijeron <laughs> ahí por el Instagram que podía descargarme la app y en la app hacer el check-in directamente y pasar con eso bueno lo intenté aunque con desconfianza porque digo les sale uno más caro imprimir eh, le sale uno más caro imprimir en el aeropuerto que en el propio pasaje aquí con esta low cost. Pero nada, lo hice así como me dijeron y pasé normal como si nada. O sea, no hace falta imprimir el pasaje con Vueling, simplemente descárguense la app en el teléfono y pueden hacerlo eh, digitalmente, pasar con el código de barras. la conclusión de este vuelo en Vueling, mi primer vuelo en Vueling que lo tomé desde Barcelona a Málaga, aquí en el sur de España, es que está bastante bien, o sea, recibí muchos comentarios por interno ahí en Instagram cuando dije que, que iba a tomar <laughs> esa aerolínea, pero está muy bien para hacer low cost. La verdad es que muy normal, muy normal, el avión no está separado por clases, obviamente no hay primera clase ni nada de eso, pero mm, las sillas son espaciosas, son cómodas. Por ahí alguien me dijo que la diferencia era que las azafatas no, <laughs> no eran mercachifles de todo como en Ryanair. La verdad es que una vez en Ryanair, ay, me vendieron como un hasta un calendario <laughs> con, con azafatas y azafatos en ropa interior que uno dice como, <laughs> ok, hasta dónde llegan las low cost. Pero, pero no, estuvo bastante bien. Eh, el vuelo súper tranquilo además, duró una hora y media. Entonces ya estoy aquí en el aeropuerto de, Málaga y además no me pusieron problema porque llevo pues este morral aquí atrás, un morralito y uno aquí de mano donde he hecho el pasaporte y las cositas así básicas. Entonces no me pusieron problema de nada, así que peredicto positivo. <laughs> Bueno, espero haberles ayudado, eh, si no han tomado todavía esta aerolínea, si les ayudé, aporté algo, etcétera, bueno, ya saben, activar notificaciones del canal, muchachos, si no YouTube no les va a avisar cuando publique un nuevo video y estoy publicando cada 15 días. Muchas gracias y hasta el siguiente video. Bye.